to my town like you see the life. Cross the yas, easy place, give you check, Siberian life. Not only in the center of Siberia, but the Russia, the biggest, finest, mighty. Human right, melody, and it's taught by the people here at top. You are love non-stop from the bottom of your heart. Russian soul, русская душа, щедрая, большая, как мишка. Я здесь, ты там, но все вместе Живем в этом прекрасном месте, в городе Красноярске. Красноярск, Красноярск, мой город, ты такой один, сила Сибири, матушка России. Пауз, пауз, пауз, пауз. Вот здесь отсюда ты будешь продолжать, вот. Ага. Тебе вот сразу там, нет, вот отсюда ты продолжаешь, вот. А. Сейчас еще раз тогда запишем до сюда же. Да, запиши до сюда, а потом дальше ты будешь продолжать.